yeah. ya wiki vile wanemto mm. nataka msikilize huku nataka mumwile unu wiki sense mawila lazima tuwe tu yani lazima tuwe sawa poeka lakini tuchukulie tu kawaida mpaka hata vinalo bwana katoa na bwana kachukua kwa hiyo ni kazi ya Mola kwa hiyo hapa tu bani tushiba anyonge tu tumiachi ma tushikila bani wose bani tu batu batu tuishi na mera tushikila basome na batusaidie. Eu hiyo tuliana vile vitu vya hisi vile vitu vya hisi ke batu ushauri mangoso lama onde makamana bana kama salama za mangoso na eh itu utuma waita wakona familia mbakati nonge mwipindi uke vitu kutoke ya maisha kwa hiyo bwana wote wewe watu kile kulungu na yashike vina que vina uchoko na hivyo hivyo ndio ndio ategemea huo yategemea no ni no tutakuwa sawa na mwana mko eh, eh eh eh ya swigo atuepushe. Karibu, karibu. Eh, oje oje. Eh, karibu. Eh, amani, masababira. Sawa ngoja. Karibu. Eh, chukua chukua leo. Karibu. Karibu. Tumekaribia. Toi bila butu. Karibu. Sawa, sawa. Karibu karibu. Unaona vile naona jisomea jisomea. Anasomea. Wanafunzi wale. Wanafunzi wale. Ikinyaki kwete. Mm. Karibu mama. Mange usmani bili. Eh tu isa masse babili. Alembe no. Itabili. Bando bando kuliwa tu chakula. Eh si tu kusa aje tu. Eno so suma. Eh ndi tajo tu aja. Mora eu sang masanga tabu ola bili babi. Tajo tu aja aba jiste o. Etu jitu asiba kumwichi. Eh kushimwe. Eh ole mwichi bapata mwichi sakumbuka Kongo. Oh. Ya ya tushii. tuba twayomboka sima twetane nanso cyomusalimia mwana waimwe mara mabili na, na malongwa ah, tuli sawa twashukuru mungu twamana numusuku ndiwigizangemera wera tatumu uchimwe na mwana misingi manga titimati twashitoingwa ushiyelero tivikera tutokea mwenyewe waike ule shahidi kusapoleni manga wikito ibonechile ile twasikitisha manga sana atutule tatoyumba sawa ipitya ikyo janga na mtokeo na familia na sikotokea lakini maisha kila tekotokea na studio nzima yani hiyo kabisa tuleamu manga mkutane tuleamu yeah. tuleamu kabisa kila kitu otwantembele eh, shida mungu osaidia tukasa tulamuchunge tulamulehelela ndimwiki tukumshite mafamilia ivivyo ya ivivyo ya tuzamuchumbe atacho kumanga uyitwa bana besa bachutwa imushika e sawa mashika na mama bila bila yewa bene eh tu besa besa besa bila yewa wengi abantu wengi rangana bachutwa yewa bachutwa yewa ama eh ala bosi ngona ni chomo wengi kiwechwa bachwa bale shindi shindi mge mgarzo mwe afuto mwe amabu Hey, mau tu mana? Indo guna dia. Bili cina tu tum tak kile pi. Tule tule, mana morong bifung guru ni lalu. na na wote ne fungula shitata muju bila mauta. Mube fulu, gesi haya lebe fulu. Mbeni mwana Mwana Muma ngobe ama si ewe walulu awa ato awa. Hi besties. Bro, why you not to school today? Um, you know, ever since mom died, I haven't been feeling like to be around a lot of people at school. Um, like any like you have to kind of get used to. I know to, uh, we might lose people in our family. Like any being alone sometimes can also bring a lot of stress. You know, so like it's good to hang out also. You know? <coughs> Bro, this is so fun. Uh, Let's you can go higher. on you, bro. What you talking about? this is so much fun! Thank you for bringing me here, bro. and it's kind of good to Lenny, like clear your mind, you know? Yeah, I've been thinking about my mom so much lately. Even if you're going through a life, it's good to clear your mind, relax. Yeah, this is so much fun, by the way. mpaka ndina mboka sasa tujifunzishe. Wewe mwanangu wewe. Oi, bora vieta. Leta. Tawala na basketball. Tawala na shimina. Para eta. Ule bila. Eh, ule sawa jana. Nasoma ndela bila. Ama ah, soma ni sawa. Bila chile ule. Ah? Bila chile ule. Ah, bayo mimi na wewe. Ah. Ya saka mbogo kidogo. Bila masomo ndela mfimbe matokeo masomo, masomo ndela bila. Ah, masomo. Mali sawa lakini ile changamoto kwa kidogo. Changamoto haendo wewe. Toma au mshiki Kiingereza. Yaani ana mshiki na tatizo ile. Au kata bisambo. Changamoto ile mimi ah, kaga ino muheta kaka gisika kaga muheta ori kutoka kaga muheta yeye shabi onda ya ongo ane mto kwa hiyo be na na ma kana manga nakana ma manga lana be mulu lebe mulu tabo chimi nyaona ashile weta wata aya auto oto na kindo mwe ya mosini na dabu kwa hiyo isha ishamwe au masomo ya pano ujali makabe uta omo ubunyi wiki twa uma twa uma utujimunya ati masomo itu asa ata oto akini makato changeli mu changeli changeli mu kwa hiyo ubiyeta soma la edi tubirala no masomo ili tubirala tabile byangeni shatake nipiko biko masimushike obe mtu tangu tumia sawa obe mtu murwana obe mtu mbe winga idi bo pishata tingwa bibitu makandi ukiminiko na tinga na nakombe na shikungo chilo nakomba atumana na sona kwa hiyo obe ni eta soma soma ah ganga ah, itenda ile eh, nimesoma sana ngine nimesoma sana ah. na bibi hata kama mwanafunzi mwanafunzi leo msoma manga nani ndoto eh, ndoto toa mimi mwenyewe nyumba tu nyumba yenyene sana kyantwavela nkiyumba pane nyumba vishashe ule shida kwa hiyo laanista ngole oso minu stondu ikana midi wachi nuswita nuswingira longi kitunto chitiwa minu mtoto itavile ile obe obe ulu dawa ama ngowe wakucho amo wacho tomwama tomu shereha yenu nyumba iliyokola bila twashaawikigarama yenu yetuisafisha atinduwiki ali mwanu wewo matakomangukabila kabela ajamangaumakalangumemakoloasitendemwavochilayini niheti ninchomweya pana vitu visumbuaine wikelombakaena kuchano asaereshima eh, benibe abakulomeza meza yampe tokole tunosukwe eh, wikenda betapane freedom shimia nyumba nyumba nyumba amupya eno toma uwiki nyumba mbele buchafu longo longo choba vitu buchafu bo pewa boso wa bana abuka chiri tumu wako ni nani boso wa fikira wewe mishinga chimwelewa ya mishinga wabitirangi ino nini tangia mawila ah bila tania mawila tumukumbusha na mabaya wana tumuchukumbusha vitu vingi sana wana inisicho taka mibika wana katangola kani malisiliongea inisicho taka mwe ole ngwa tumu respect mwe ole mumona mumolobe moya mumona akimishinga bana badani natani we natenda eh, kakakota atenda natani kakakota atenda nangula tu ane tonge usu ya mama tonge vitushilele familia vitushi tondane lakini anaenda tu mukuna muona hivyo shasona ile lakini mutakuwa ni mtu abena abiti bangi bana ba muishi atumele Mungu na atumela Mungu no mieli fikiri mangu natumela Mungu mangu nangu kwa sababu tunaanjipata misaada mbalimbali lakini yeye iko hivi mara anaenda huku mara anakuja kweli ndio tutaishi. Lakini bonge achana nayo tu, unajua. Hapana, hapana, bado hajakuwa bado. Nitachukua nimwacha tu, wala ya kuna. Mimi nitombea nyumbani kaka, ita kaka Aruma. Chukua mtoto, mimi sio zikavumilia, wewe mnaishi mtoto. zangu, yani nimefurahi sana mwenyewe kumtembelea nyumbani, unajua hivyo. So lakini ah, nimshauri kuhusu kaka yangu Masudi, yani yani panda kweli Kaka wili mero ah, mabigi msengi hata mbata. ya eh, kaka oh. eh, ile yaani eh, ah, tunatumikia kazi yake. Yani anatumikia yote. Mimi ndio kwa. Yaani, yaani zake zote. mali zake yani Nipashe ni kama hivyo. Umetoka mafunzo ya leo pomelewa. Pomelewa. Ewa zingua mienda ya pinyishi kama vile mazee meri. Yaani ninamwona bo. Yaani, yaani hata kama hiyo dini ah, hairuhusu mwanamke kuvaa hereni, lakini kaka yangu nipata kichwa. Asikiki yani asikiki. Wala wabuta na kama yao yanatuma mbele. Kama mtu kilio maombi ombe Ah, watu welunga, weshi Soka. Wasannya tadi. a dah yang bau. Itu tu yang itu mau main. Itu sangat bisa makan. Tahu bas. Wah, oh ya, ini pun pelau cem. Noi que demora comer, né, mexe. Ele olha milhões. Ele é muito. Ela comer, né, mexe. Aqui tem de chupa ele. Ah, eu que comer. Aprensi. Mm. Vedi che volevo anche io uno volevo più tirare, che avevo 35 mila, un pila. Volevo una oh, masuti. Eh, una masuti. Masuti mi sa uscimo un capo. Masuti ci vuole me reni, o aiuta. Dai, dai, un volevo anni, avuta un chiquita. Volevo una rocchina. Volevo un'occhiata, eh, hata irini, e o aiuta. Tomando solo ndo kuchi, toja bala mila toma ombi, mambo bale minyaka, imari kyo mekani. Imari kaya acho kuna maana mama. Tumeongea na wewe usoma sahani huyo. Ni kwa nini ulemea? Wewe mpaka ili Ole vile bwana. Ah, ole sawa bwana, ole toma. Ah, pepe la mali na wazisho na longe. Eh. Ile bwana na mgome sawa ya wabende baba huko ndapo. Eh, eh hapa na misawa gope tu na shinda usho wasima nyumbani sambo. Ati yao sasa tu ni shamu itoto. Ndio mwanangu kuna kwa kisiri siri vile. 28 ndio msimani. Eh. Eshimito chamanga bwana unabona unakunda konda vile yani ushimu kwa ndani ki private ile batu imanyi. Ibe chuba nafunzi ndio watu sanga bini mu maizo ya masomo vino ndio toma kile tu ile ya shina maliza. Kwanza ile bwana nashukuru manga lobi itwa. Mm. Lumbaka ni mu misao ya usu obesambo bwana Masudi. Mm. Ishiangi ni ni mungongwa mbato. So shikika mu waungweyo ama wiki ito yose ujiswe kumisao. Ah ina kiukweli ina masudi mbona fresh na inaonekana mwana shina mwana ubaya ose huu lakini mambo ulo munaungwa yungwa misawe njusu masuda lakini ina inamwena masudi tuli sawa shina mwana usaya yaso ono upande wa masudi ene tuli fresh yani kawaida mbaka ine na ungwa mnani yeta nita na kule watu washi motenda mm. ulya bwana shiki ta emwelewe kumbuka ta emu emushiki kashike maereni ya e, ya uishi e, uiso la maonde yani imisaonte ekyo ekyo sikiwo akesambo nawe nibiri usu makani imwe wale nishina kuchimbelija ina masudi masudi ina kisawa fresh yani ni kawaida na tatibu tukwa ya na kama ngonda bangi maosa ile bato bamumona ndio bato bakomona bya mikengere mutumi an to ni ko tenda bantu mm ibivyo kabisa kama ngivivyo mikengere masudi kama temu ya sawa bato kama ngamumona ibya ale bivyo ile ibe tele sawa ibe kama ngata mutama osi bya ngiawe yanekyo ile kweli na kama ile kweli bwana twakusha tolondoja bwana tonge na kilumaka wikewe ali mwana wa ubi Okay, okay bwana, wiki ishirini muda leo hivi kuitwa azidi. Okay bwana, nashukuru mama. Okay, okay, kuitwa azidi bwana. Okay. Alisho ulanya tambo. Ah, pepi damani mwana. Masudi. Masudi. Ele é, ndo kanisa waya tu kanisa. Mmoja ni é maziwa. Tu ye. Mmoja tá, tá, tá. oh, ni kitu mbaya sana. Ndo wende Eu takalewa. Ya wende funguru wende tu mda waya huu ndo wiki ni kitu biri. Mda waya ni mto mda waya. Eu watawe. Leo kweli watu ndio kanisa kweli ni simu moja. Hapana, ni simu yangu. ma utuko munguri munguri mbe kwa wata mwana wata na mungwa mungwa kwa wata bi wa wata ni kabisa tutangua bi wa wata ili kanisa leo kanisa mimi bali kanta wata ki mungwa bi omroje mishinga bena kama mimi sio kanisa musu wala inapanga kijana wewe wewe pande ubino wata ni kwa mungwa sinakale nakumbwa mera wa mera ule bino ili mishinga bili mtu wa bino mera ule mera ule bili lomba kalasa mabuti linanu ni eh, mwa kutu sikwani oh ni bana mko mtamko wewa mtamko eh. wewa mtamko wewa oh, tole bolo oh, eh. shida bini mwe ndo tole bolo wewa tobo obe omolocha ibino mbatu omolocha ibyo omolocha no watu omolocha wewe watu ona mambo hata bibo kabisa na wacha kwa kini omolocha wakati ah, ocholewa Pili tomo lepela, que eu tomo Eu Não me tá não bem sem mãe dele aqui no golpe. Ah, golpe, mano. Ah. Não vou deixar nesse exame, que eu sou uma coisa. Tuna aqui no Maricani, e lá mancou tu sei dele, que estamos sei dele. Não que me chasse, me inúmera. Não que me cata. Que tá chegado, não que para que ele, no meu alto, se ele vem aqui no meu cato, hein? Ou bem, pai, ou não. amaloyo amanga dawo kila usiku mango mine mina mpena lusuku lokalisa pana mango mina mpela nishakamwambia mimi pana msikii nyinyi watoto gawe nuno mango tenda binongea bine gawe nu nachelewa bakabake bake bolema no nachelewa kanisa ngana bolema bo bolema no ni ah, unoni mtu ini upi kama lokwa kama itai namota angama welo nane mtu bana matatizo tu Picha unacho nove uno kwanza. kuleta nani wewe mweza kubapea ma mushibeki tutakuiwiki masomo kwa eh ule to mkucha mpaka napata simu zako masomo hivi piki basi masomo hivi wewe tamutumika sawa zaidi sana zaidi sana zaidi sana wewe mwatusaidia familia meishi na vaidi apapo vatulya masuli vavyasimwatunzwa mitani voso vashingu vashingu ve masuli vamana vinimona vinilombe lumule zaidi sana mulambo tuliya mufokesimanga sana maso Zawapet was, that's the way Ali, as no one was on it. wetu waula hela cha bili eh? pigine pa eh, eh, hata hajapiti oh. hata haja corona moto cha hela cha bili sio ulo wewe pigine pa kapiti ngono munwa namuongeano wetu kile hata ni babile bata watumbela mimi hapo ndio nimechulia mama ile wataka mimi ndio hela cha bili sio tule pili bili ndio maana hela cha oh, oh, bili na ina ngusa sibe paki bili yoba umishi mshinga umishi mshinga bele nawe na maana wewe vinima maana maana tu balolo kama ile magocho tesaini ndio ana mulele mshinga ana bora vina eh? apato uchuko ngakano gine tochuma na mako fa na ngwa ina ruto wana makana mwana ndi kimi mwando mwani ni bitu ni pio fiki na kwa komba kabisa ele ele ye chungo na wasa ni mtu ele na emu yo kona ngana ina muwela na muwela ela sabili tule pilipili umweni wini walo kamera kweli unaba ubi nakomba ubu ni mwana wangana ino itangana buwela nomambia ina kimo mando line michwa sa na na wabi amusho nishi tutomona na waso vile vile petit Ah. Dah. Lewat lewat tulangan michele. Ina nyumba ni shumi ane mbasi. Ila ila bila Kasuri nipeleke shuleni. É Sawa eh, é é não Sasa ujaga kitu. Nipeleke shule. Mwanda ni mwewe. Sazi na yeye. Ine. Ndio mo. Kesho usambia. Nipeleke shuleni. Yeah. Sema ngine não não Nipeleke shuleni. Ngine mtu. Huh? I'm back. Hey, what are njoo tole shuleni njoo njoo nikupeleke kesho kule jeje wewe tele tangia mara wao kesho masuala yako kesho masuala yako ndio ndio yomba sala au mbona mbona hiyo sana shuleni ndi ah kule na baba tu masomo makalwai tunabaka tu ya baba tu masomo hata kule mama hata kule ndio nonse ah mbona ndio bango zinde shinde zambi kila usiku zambi usilete mbula mbula father Masudi Ever since mom died, he's been drinking alcohol and all that, like, you know. And also beating me up almost every day, bro. Like, I'm so tired of that house. I just want to get 18 already, bro. Like, 사람은 이제 식사하고 de mim. nashukuru mundu cyane ataurecira abana wiki turamucunge familia tamwa to urushano makahore mabere masake mamuna na tonge no bete kifamilia sana sana eh, bamba kali la ulara yo mlaweni ya wewe urushano bwana ndio familia tutumungu ngwa mitaani ebintu byafurahisha amanga zari sana yusu yusu sijui tumusaidia ube muludi pamoja renti n'abikintu tutariho buri yaani muro kandi mwanangu mwabushaka nk'icyo kijibine au mpaka bitavanga ndani yose hande kwetu betu nte ubinde sana tutaka cha uwe ndio ndio kama wewe atunjwa maho samba tunajutu Mungu sababu tunafurahisha zaidi sana ndio kama tu ushano tu ushaurie na tunashukuru manga sana kama leo tulozungu unatumia lwachi mpaka bituma watu waungwa huu yaani nitabyafurahisha zaidi sana nabitire sango tunahunde watendwa mahosa ntiri mwa watendwa mitani tubungwa ni biwo bushimo soloma onde manga maereni njwe bushimo bi arasta kamona bituntiri au mia manga sana bituntiri tuisambulwa bituntiri mitani na tunabuna manga kula moto saidia utumile atu tushauri utachu alufu hicho nabana iongezea ta ina non non Yine ulama biliyle ma che c'è non bilavu ma. Vacıkılina denge ma. Yine ula kini ma bilavu ma bilavu. Ani. Ay. Safari yangu matawilela bó tí wọ́n ń bẹ́ láwọn ohun owó tí wọ́n ń bẹ́ láwọn ọbẹ̀ wọ́n ń bẹ́ láwọn ohun tí wọ́n ń bẹ́ láwọn báyìí. ọ̀tẹ̀wílé ọ̀tẹ̀wílé láwọn ohun ọ̀tẹ̀wílé láwọn ọbẹ̀ ọ̀tẹ̀wílé owó tí wọ́n ń bẹ́ láwọn ń bẹ́ láwọn owó tí wọ́n ń bẹ́ láwọn ọbẹ̀ ọ̀tẹ̀wílé ọ̀tẹ̀wílé láwọn ọbẹ̀ owó tí wọ́n ń bẹ́ láwọn ọbẹ̀. Yinga, if it's wrong, go and do it. I'm running more long. I'm going to Ma Masudo Shimoso, Masudo. Ele Elsa ancora dentro. Eh, Masudi, eh, eh. E non è che non conosco più Masudi. Uscimo leo dentro. Wasciora ole o dentro. Devo le per nyumba. Bombe Masudi, bombe. Benalo ondo, domone mtona vyake tutu, masumu milambo